energizar. Dentro de mim, a aventura vai começar. episódio de hoje, Frisa, um novo inimigo. Então você é o tal de Frieza, não? Eu vou acabar com você. Ah! <laughs> Parece que você se chama João não. Né? Ah! Eu acho que 40% pode ser o máximo pra você. Ha! Ai! Maldito! Toma essa! Ka Você é forte. Ha! to, to, to, to, Massa! Que isso? Hum, agora eu vou usar... Vamos ver, 30%. Caiu quem? Ah, que é isso? Ah! ah! Acho que eu vou ter que... Cápsula! <laughs> Parece que eu acho que eu vou ter que lutar com aqueles outros. Ah. Droga. Luffy, tenta. Ah. eu vou me curar e vou fazer treinamento de concentração que começa. <laughs> Vamos lá, Luffy. Lute contra mim. Seu lixo! Sai daqui, seu dinossauro inútil! Ah, esses merda! sorry, Mucho. Ah, eu vou mostrar o verdadeiro poder de um Saiyajin! Coisa que Kakaroto não fez! Uau! Ah! <laughs> é só isso que você tem? só com isso vai conseguir me derrotar? Morra! Agora prove os meus 50%! Ah! <laughs> Você é muito fraco, sabia? Ah. させやかああ isso que você tem? Ah! Luffy, quando isso acabar, vou fazer você como meu escravo. Cale a sua boca, seu inútil! Seu baixinho inútil! Desse jeito eu vou morrer! Onde ele foi? Vou ter que procurar. Ah, ele não tá aqui. Escuta. Leve, vê se me escuta. Cala a boca, cacaroto! Use o seu Garlic Roll e tente usar o Super, se não for o bastante. Cala sua boca! <laughs> Sabia que ia falar isto, tão arrogante. Quando aquele tal de gordo acertou sua cabeça, sei que você tinha ficado legal, só que Você ficou muito ruim. Você é tão burro. Sai daqui, dinossauro maldito! Usar todo o meu poder agora! Ah! Sai daqui, dinossauro lixo! Frieza. Agora estou com todo o meu poder liberado. Irei acabar com você! <laughs> você acha mesmo que pode, Luffy? Contemple minha segunda transformação! Que, que poder é este? Como isso? <laughs> Entendeu agora? Você é o primeiro a fazer usar esta forma! Então... <laughs> Vamos prosseguir com a luta! <laughs> Vamos agora! onde eu estou. Bem-vindo à Cracolândia.